नमस्कार मैं चंद्रशेखर बिरथरे अपनी कुछ कविताएं मुक्तक रचनाएं आपको सुना रहा हूं कुछ मुक्तक पहले क्या तो खोया है और क्या पाया है हर किसी ने हमें भुनाया है वक्त के साथ चल सके न कभी अपने साए से धोखा खाया अगली चार पंक्तियां मुक्तक बल्कि इसे ष्ठ पति भी बोल सकते हैं छह पति और ये मैं सभी के लिए सुनाना चाहता हूँ कि मुस्कुराना चाहिए गुनगुनाना चाहिए जिंदगी के गीत को जम के गाना चाहिए मुस्कुराना चाहिए गुनगुनाना चाहिए जिंदगी के गीत को जम के गाना चाहिए मुश्किलें हो अनगिनत दुश्वारियाँ हो बेशुमार दर्द की अटखेलियाँ हो आंसुओं की हो बहार फिर भी होठों पर हंसी हर बार लाना चाहिए मुस्कुराना चाहिए गुनगुनाना चाहिए और चार पंक्तियों मुक्तक के रूप में क्या तो होना है और क्या होगा जो भी होगा वो सब भला होगा खुद पे अपना यकीन मत खोना रब के होने का सिल सिला होगा और एक गीत आपको सुना रहा हूँ जो मैंने करीब सात आठ साल पहले लिखा था चुनाव के ऊपर भी चुनाव लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में मैं समझता हूँ कि आम आदमी जो है वही खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था कि चुनाव के मौसम में मेला लगेगा वादों के धोखे में भोला फसेगा भोला मतलब आम आदमी ये पूरी जो मेरे गीत है ये आम आदमी की व्यथा है कि चुनाव के मौसम में मेला लगेगा कि वादों के धोखे में भोला फसेगा और विगत सत्तर सालों की ढोकर गुलामी वो फिर पांच सालों का मोहरा बनेगा चुनाव के मौसम में मेला लगेगा ये हमारे राजनीतिक परिदृश्य की एक सच्चाई में आपको बता रहा हूं कि के भूखे को कंबल और प्यासे को ठर्रा भूखे को कंबल और प्यासे को ठर्रा जो मिलता रहा है वही तो मिलेगा चुनाव के मौसम में अब राजनीति है क्या कि राजनीति है इस देश का एक किरकट करकट एक शब्द है इसका मतलब होता है कैंसर तो यहां मैंने क्रिकेट को उपयोग किया है कि राजनीति तो है राजनीति तो है इस एक करकट वो बेटिंग करेगा तो फील्डिंग भरेगा चुनाव के मौसम में मेला लगेगा अब देखिए एक सच्चाई कि कुछ भी तू समझे महज वोट